Արաշնաս ուրը շեժե բեմ շեգներ дэмниш О не бури бури зүдэм дэмниш Хоёр гариш гариш атхаг шахэ Халт зүрхиш зүрхиш шагнаг шахэ қырдаш сұрқындым ниханыңдаш солты жарғылты бәптида судындым нихарыңдаш сұрқындым ниханыңдаш солты жарғылты бәптида Surgând de ea în te out Solté žaroté